यहाँ पे लाल सलाम और नील कटोरी का सलाम हूँ ये तानाशाही जो एक दिल्ली में बैठी है उसके फ्रंट लाइन में हमारे आज नौजवान छात्र हैं और अगर हमारे पुरोगामी पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ में नहीं खड़े रहेंगे तो पुरोगामी politics will become irrelevant in this country जो स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं लड़ाई जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में सोनी सोरी लिंगाराम और सारे आदिवासी भाई बहन लड़ रहे हैं कितने अलग अलग फ्रंट से सरकार ने खोल के रखे रोहित वेमुला 18 दिसंबर को एक एक खत लिखता है वाइस चांसलर को जिस खत में वो दुख भी व्यक्त करता है और अपनी एक तरह से इशारा देता है हुकूमत को वाइस चांसलर को और ये पेशा वाइस चांसलर 17 जनवरी तक वो छात्र को बुलाता होने के बात कर That man has absolutely no moral or any right to continue the post as vice chancellor he refused even talk to or communicate with his students. और आप सोचिए कि जुलाई से के बाद जब पांच स्टूडेंट सस्पेंड होते हैं उनकी रिसर्च फेलोशिप के पैसे कट जाते हैं चार जनवरी के बाद चार जनवरी के बाद उनको लाइब्रेरी से बाहर रोका जाता है उनको कमरों से बाहर किया जाता है और वो लोग बाहर ठंडी में बेलीवाड़ा में सोने लगते हैं तो सवाल आप और हमारे लिए आज ये है कि क्या ये बेशरम वाइस चांसलर दिल्लीवार और रोहित का स्तूपा भी आजकल डिमोलिश करने वाला है कि नहीं क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि मिनट्स में उन्होंने लिखा है कि हमको ये स्तूपा डिमोलिश करना है not only is he quite content not communicating with the students March 22 के बाद उन्होंने पुलिस को अंदर बुला लिया जादवपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर कहते हैं साफ साफ कि जो भी बात हमें छात्रों से करनी है हम करेंगे हमें पुलिस बीच में नहीं लानी है जेएनयू में पूरी पुलिस लाने की कोशिश की गई मगर चूंकि वहां का टीचर्स का संगठन जेएनयू मजबूर था एडमिनिस्ट्रेशन को पीछे हटने को को जरूरत पड़ी और छात्रों के साथ साथ में टीचर्स खड़े मगर हैदराबाद में चालीस पचास टीचर्स साथ में हैं तो बाकी पूरे upper caste upper class teachers ऐसे मिनट्स लिख रहे हैं वाइस चांसलर के साथ कि हमें वेलीवाड़ा और स्तूपा को किस तरह डिमोलिश करना चाहिए और पुलिस के कितने पेट्रोल यूनिवर्सिटी के अंदर अंदर होने चाहिए ये कल की बात I believe Hyderabad central university का जो जो संघर्ष है रोहित वेमुला की जो शहादत है बाकी जो छात्रों ने अलग अलग दलित छात्रों ने कितने यूनिवर्सिटीज में आत्महत्या करके एक इशारा किया है देश को I think this is going to become the fulcrum of the anti caste movement in this country and we have to understand that we have to support it as such because if we do not support the university of Hyderabad struggle like the J struggle was supported every effort is going to be made to break that struggle Telangana सरकार से भी हमको सवाल करना पड़ेगा ये सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं है हैदराबाद शहर तेलंगाना राज अभी दो ढाई साल पहले नया नया राज्य बना है और वो राज बनने में स्टूडेंट्स मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ था बहुत बड़ा हाथ था तेलंगाना बनने में और अगर वही सरकार और वो राज की पुलिस आज छात्रों के खिलाफ हो जाती है तो सवाल हमको चंद्रशेखर राव से भी करना पड़ेगा वो बच नहीं सकते ये सवाल से वो कह रहे थे हम जाकर प्रधानमंत्री को मिलेंगे सवाल एक साफ है कि आप केस वापस ले रहे हैं कि नहीं पूरे केसेस जो आपने स्टूडेंट्स और फैकल्टी के खिलाफ लिखे हैं I you going to take those cases back on not friends education is a particular target of the Rashtriya Swayamsevak सेवा हमें ये पहले जानना पड़ेगा जब हम चूंकि शिक्षण और किस तरह की शिक्षा हम नौजवानों को पढ़ाएंगे और पढ़ाई जाएगी उसके ऊपर राजनीतिक कर रही है राष्ट्रीय स्वयं सेवा ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल नहीं है ये सरकार आरएसएस की है आरएसएस के इशारे पे चलती है इसीलिए लातेहार में लातेहार में दादरी में और पूना में मोहसिन शेख को पहले मारा गया उसके बाद मोहम्मद इखलाक को मारा गया और बस दस दिन नहीं हुए और वहां पे मजलूम और इम्तियाज खान को लतेहार में इस तरह बेरहमी से मारा क्योंकि ये गरीब लोग सिर्फ अपने बफलो लेके कैथलिक रेविंग के लिए कैथलिक फार्मिंग के लिए जा रहे तो ये सरकार की नीयत साफ है नफरत की जबान बुलवा करके they have let loose the rule of the mob and the silence of the home minister the silence of the prime minister is a silence of consent because they are very happy that the mob is doing its job and the mob does its job division spreads amongst us but education is a particular project of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. दो चीजें हो रही है एक तो निजीकरण privatisation which is not only this government, it was also the previous government, we know that. कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और मगर इस सरकार ने जिस तरह गए अगस्त सितंबर से रिसर्च फेलोशिप यूजीसी स्कॉलरशिप में हमला किया और वो 25 पच्चीस हजार की स्कॉलरशिप को सात आठ आठ हजार की स्कॉलरशिप को वो खतरे में इसलिए डालना चाह रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सवाल करने वाले इंसान पैदा हो अगर सवाल करने वाले इंसान पैदा होंगे तो रोहित रोहित वेमुला जैसे सरकार को शर्मिंदा करने वाले नौजवान पैदा हो अगर विचारधारा आज़ाद होगी आज़ाद सोच विचारधारा होगी तो कन्हैया जैसे तकरीर भाषण देने वाले नौजवान बचा मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज़ाद सोच डिस्कशन डिबेट डायलॉग में नहीं मानती वो चाहती है एक काडर एक चुप बैठने वाली डांडी चलाने वाली लाठी चलाने वाली एक झुंड उनको मिले दोस्तों हायर एजुकेशन पे तो हमला सरासर हो रहा स्कॉलरशिप्स शुरू जा रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक गवर्नर बनाए जा रहे हैं राज्य में मगर आप ये मत समझो कि प्राथमिक शिक्षण पे हमला नहीं है सबसे ज्यादा हमला प्राथमिक शिक्षण को भी है दीनानाथ पाठिया का नाम आपने सुना ही होगा पता नहीं कितने लोगों ने सुनी जब ये देश के प्रधानमंत्री जो एक संविधानिक पद में खड़े हैं और वैज्ञानिक साइंटिस्ट के सामने वो कहते हैं साइंटिस्ट के सामने खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि एंशियंट इंडिया है एरोप्लेन नहीं तब हंसने की बात भी है और रोने की भी बात है क्योंकि दीनानाथ पात्रा की किताब चार लाख बच्चों को गुजरात में यही बात पढ़ा है और हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक ने वही इतिहास बनाया है जो दीनानाथ बाबा तो कुंती की वजह से वो कह रहे हैं कि कुंती का एक सबक है कि because Kunti exist in the Mahabharata we know that there was stem cell research in the Mahabharata time हम हंसे या हम रोए गांधीनगर मेरा एक लेक्चर चल रहा था और मैंने वहां के प्राध्यापक से पूछा प्रिंसिपल से पूछा कि अगर इस तरह का इतिहास आप पढ़ाते जाओगे तो आपके अमेरिका में हार्वर्ड भी आपको अंदर नहीं लेने वाली क्योंकि गुजरातियों को बहुत शौक होता है हार्वर्ड और वहां जाने का अभी वही दीनानाथ बात्रा हरियाणा में भी किताबें बात तो there an ideological assault and there's the assault through the transfer of state resources to the private sector. अगर इस तरह का निजीकरण शिक्षण में होता गया तो एक तबका जो सत्तर साल के संघर्ष के बाद कैसे भी करके ऊपर आके अपना हक ले रहा है वो तबके को भी आप शिक्षा से वापस वंचित करने का प्रयास और साजिश चलाई जा रही बहुत अलग अलग स्तर पे हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी कानूनी स्तर पे लड़नी पड़ेगी to protect the rule of law सांस्कृतिक स्तर पर उड़नी पड़े लड़नी पड़ेगी जैसे कि कबीर कला मंच लड़ रहा है और बाकी ऐसे ग्रुप्स लड़ रहे हैं कि संस्कृति जो है वो एक बहुरंगी हमारी संस्कृति है एक रंग की संस्कृति बिल्कुल हम नहीं होने देंगे ना हम माने नहीं बात को दौड़ा दौड़ा प्रशांत ने मुझे कहा हैदराबाद में कि जब उनको पुलिस मार रही थी तो दो तीन बातें उनके दिमाग कानों में गूंज रही थी उनको कहा गया क्या आप बीफ पार्टी करोगे नो मार आप बीफ पार्टी करोगे आप किस ऑफ लव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करोगे और लाठियां और आखिर में कहा ये तो सिर्फ शुरुआत है अब इसी तरह स्टूडेंट्स के साथ हमको ऊपर से ऑर्डर है दिल्ली से ये तीन बातें गूंज गूंज के पुलिस ने बार बार कही तो सवाल आता है कि this is the Telangana police it is under the state government where is the question of Delhi Where is the question of orders coming straight from Delhi? But if you look at what has happened in the Hyderabad Central University, in legal terms there's a clear command of chain of command responsibility. शुरू बात होती है वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद शहर से जो बंदरू दत्तराय को खत लिखता है लास्ट जुलाई ये एंटी नेशनल बच्चों पे एंड बेकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन पे आप कार्रवाई करो उसके बाद सुशील कुमार बीच में आता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नुमाइंदा और वही सुशील कुमार झूठी शिकायत करवाता है कि उनको मारपीट पड़ी और दिक्कत उनको अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से क्यों है क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर अब बाकी है फिल्म दिखाई और याकूब मेमन की डेथ पेनल्टी का कोपोज किया ये दो बात को लेकर उनको एंटी नेशनल कहा जब बंदर खत लिखता है स्मृति ईरानी को अभी वो स्मृति रानी उनका नाम नहीं है अभी उनका नाम मनु स्मृति ईरानी मनु स्मृति को जब खत लिखा जाता है तो वो मनु स्मृति पांच खत लिखवाती मतलब हमें तो लगता है कि अगर केंद्रीय मंत्रालय के आप लिस्ट देखेंगे तो प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय डिफेंस उसके बाद एन चौथा तो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रालय तो एजुकेशन और शिक्षण का होता है मगर इनके पास बहुत समय है ये सब छोटी छोटी बात लिखने के लिए तो पांच खत लिखवाती है ये डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल तक का खत जाता है हैदराबाद कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स को आप संभालिए there is no way in a chain of command responsibility for the institutional murder of Rohit Memula that this chain of command responsibility can be escaped. Appa Rao is one link in the chain. And I believe 22 March को वापस आने का जो जो साजिश थी वो डायरेक्टली एक प्रोवोकेशन था केंद्र सरकार के से स्टूडेंट्स को it was a direct provocation from the central government with a message to the students and a message to you and me कि हमें कोई परवाह नहीं आप कितना भी प्रोटेस्ट करो आप लाख प्रोटेस्ट करो हमारा तो हमारी सरकार है हम कुछ भी कर सकते जब अपारा वापस आता है अभी भी मुझे याद है कि एक छोटा सा वीडियो हमने देखा Tathagata Sen Gupta just before he was arrest और बहुत स्पष्ट तरीके से वो कहते हैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से वो कहते हैं कि 24 मार्च को एक एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग ड्यू थी जब से पेरिसामी आए थे पेरिसामी सर आए थे acting chance acting vice chancellor पूरा वातावरण नॉर्मल हो गया था बच्चे बातचीत कर रहे थे क्लासेस जा रहे थे सब कुछ अपने धीरे धीरे ठीक ठाक हो रहा था और 24 मार्च के एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के लिए एजेंडा में ये था कि 8000 की स्कॉलरशिप को आपको 25000 हजार यूजीसी नॉम के तहत आपको सब बच्चों को देना पड़ेगा research scholarship that was the for twenty fourth March meeting very clearly Appara was broad simply as a provocation to the students and to send a message that despite the fact that there's a pending inquiry, despite the fact that there's a pending inquiry against him by the same MHRD, we will allow the man to come back as an extreme provocation to students. आज हैदराबाद भी आ रहे प्रश्न नमता प्रश्न वो खुद बताएंगे वातावरण यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा खतरनाक है वहाँ के स्टूडेंट्स को हमारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है राजनीतिक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और चाहे वो बात हो या इलाहाबाद की बात हो जहाँ पे रीचा सिंह भी लड़ रही है अकेली और उनके साथ ही में सब मुझे बहुत फक्र होता है ये कहते हुए कि महिला औरतें हैं उनके साथ जिसमें माइनॉरिटी औरतें भी रीचा सिंह के साथ लड़ रही और ये लोग अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं संघर्ष का रास्ता ढूंढ रहे हैं ये लोग अपना अपना मैसेज दे रहे हैं पोलिटिकल क्लास को कि ये हमारा देश है this is our future this is our, these are our fundamentals and we will fight for it. मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग जो उम्र के एक तरफ हो गए हैं उनको शर्मिंदा होना चाहिए you have everything going for your life is in the future and yet you're staking everything for a struggle against this proto-fascist government. We may not have fascism already in power, but we certainly have fascists in positions of power. They are fascists in positions of power who are going to make every use of state power to further their anti-constitutional ideology and their proto-fascist ideology. दोस्तों लड़े तो कहाँ लड़े एक तरफ किसान की बात अगर आप सोचें वहां पे भी distress है कामगारों की बात देखें वहां पे भी डिस्ट्रेस है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपसे बेहतर कोई जानता नहीं किस तरह का संघर्ष की अभी ज़रूरत पड़ने वाली है मतलब जान बुझ के कुछ चंद मिनटों के लिए छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बताऊ वहां पे आज कम से कम आठ पत्रकार आठ पत्रकार दोस्त हमारे जेल के अंदर बंद है और ये आजाद पत्रकार चाहे वो संतोष यादव हो चाहे वो प्रभात सिंह हो चाहे वो दिनेश हो जायसवाल हो मगर हमारे लोगों को दिल्ली के पत्रकार के ऊपर जब हमला होता है तो एडिटर्स सब नीचे आके सड़कों पे मगर एक एडिटर्स टीम गिल्ड की टीम को भेजने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी हम लोगों को और अभी वो एडिटर्स गिल्ड का रिपोर्ट आ गया है ठीक ठाक है मगर वो रिपोर्ट में भी कई ऐसे बातें हैं जिसके ऊपर हमें टिप्पणी करनी पड़ेगी वो रिपोर्ट कहता है कि छत्तीसगढ़ में all journalists are under surveillance. अरे आप बस कह दिया और आपने छोड़ दिया आप वरिष्ठ संपादक हैं अगर आप और हमारे फोन टैप हो रहे हैं तो as a journalist should then not be the strongest criticism of the chief minister and the home minister of the state who surveying all the journalist और मुझे यकीन है कि ये मीटिंग में जो भी लोग आए हैं या हैदराबाद यूनिवर्सिटी या जे के संघर्ष या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संघर्ष या बी के संघर्ष में जो विरोध में खड़े हैं उन सब के टेलीफोन आज टैप हो रहे हैं ये मैं दावे से we are not dealing with normal government और इसीलिए मैं इतनी बात जरूर कहूंगी कि we have reached a crisis in our political class it is true we are disillusion with the word the way the word secularism is used with the way the word progressives is, is used, but I will say that regardless how, how disillusioned we are, we have to make a distinction between those parties we are otherwise disillusioned with and the Rashtriya We cannot put them in the same boat. That is a historical error. ये जो है एक विकृत ताकत है ये ताकत वो ताकत है जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में इतना बिखर नहीं पाया ये वो ताकत है जिन्होंने पूरी तरह न सिर्फ ब्रिटिशों के साथ कोलैबोरेट किया मगर मुस्लिम लीग के साथ भी कोलैबोरेट किया अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देख लीजिए मुस्लिम लीग के साथ बंगाल की सरकार ने तो ये लोग जो हैं they have not really stake much for battle for what kind of country should be build after the colonial powers move out हमें ये कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाबा में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो हमारा संविधान जो हमारा संविधान है वो कभी नहीं होता चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर को समानता और असमानता की निजी का निजी अनुभव था स्ट्रक्चरल भी पर्सनल भी पॉलिटिकल भी इसीलिए उन्होंने उस तरह का संविधान वो हमको दे सके अगर बाकी लोग देते तो इतना फंडामेंटल जो यहाँ पे इगैलिटेरियनिज्म और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की जो बात रखी गई है वो नहीं रखी जाती मैं आपको पूछती हूँ कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब के ऊपर पुस्तिका निकालती है ये कहते हुए कि संत बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी हमारे एक संत है उन्होंने अभी निकाली और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में वो पुस्तिका वो यूज करने वाले तो सवाल हमको उनसे ये करना है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर वो बाबा साहब वो भी थे जिन्होंने एनाइलेशन ऑफ कास्ट भी लिखी जिन्होंने रिटर्स इन हिंदुइज्म भी लिखी जिन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज भी लिखा जिन्होंने शूद्रस एंड काउंटर रेवोल्यूशन भी लिखा जिन्होंने विमेन एंड काउंटर रेवोल्यूशन भी लिखा और जिन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटीज भी लिखा साथ में अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पचेंगे नहीं हमारे बाबा साहब दिल्ली बुक फेयर में मैं गई थी मेरे बहुत दोस्त हैं मेरे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी के साथ हम गए थे साथ में हमारी अनिता भारती दोस्त है दलित लेखिका उनकी पुस्तक की रिलीज थी दिल्ली बुक फेयर में तो हम लोग साथ में बैठे थे पंडल में और उसके बाद हमने बोला हर बार मैं जाती हूँ तो मैं ज़रूर कंप्लीट वर्क बाबा साहब अम्बेडकर को देखने जाती हूँ मेरे पास दोस्त हैं मगर मैं देखने जाती हूँ कि कौन से स्टॉल पर कहाँ मिल रहा है तो आपको पता है यहाँ के ये कमरे में तो सबको पता ही होगा कि महाराष्ट्र हमारी सरकार जो है बहुत सस्ते में वो बेच लेती है वो ब्लू कलर की पुट्ठे में अच्छा प्रोडक्शन नहीं है मगर दिल्ली का जो अम्बेडकर फाउंडेशन है वो केंद्रीय सरकार की आउटफिट तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके on a contract they bring out the same volumes in a much better edition तो हम गए स्टोर पे हमें पूछा वहाँ पे बहुत बुजुर्ग बहुत ही लर्नेड आदमी थे जिन्होंने काफ़ी एडिशन छापे बाबा साहब के तो मैंने पूछा उनको कि ये तो सेट कंप्लीट नहीं है ये तो इनकम्प्लीट सेट है क्या बात है भाई साहब बोले क्या बताएं हम डेढ़ साल से रिमाइंड कर रहे हैं ये सरकार को कि हमें परमिशन दो ये ग्यारह वॉल्यूम के लिए मगर ये ग्यारह वॉल्यूम के लिए परमिशन हमें नहीं मिल रहा तो फिर हमने लिखना शुरू किया ये कौन से ग्यारह वॉल्यूम है भाई जो ये सरकार नहीं बेचना चाहती और जो भी नाम मैंने अभी लिए थे वही नाम उसमें क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती कि बाकी लोग क्योंकि आप कुछ भी करो कंप्लीट वर्क्स ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर says possibly like no other edition in this country. From, from village libraries to private collections, people want that, that those set of books. But this government does not want to make annihilation of caste available. They don't want riddles and hinduism में. तो हमने ये बात स्टोरी छापी हमने केंद्र सरकार को खत भी लिखा कि आप कारण क्या दे रहे हैं इसके बारे में no comment we are looking into it इस तरह के जवाब हमें मिले तो सवाल दोस्तों हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जिस तरह अप्रोप्रिएशन करने की कोशिश है सरकार कर रही है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कर रहा है जैसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को भी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने कोई हीरोज है नहीं I mean, if you want to put Guru Golwalkar, अगर आप हेगड़ेवार नहीं बना सकते इसलिए आप यहाँ से भगत सिंह ले रहे हो यहाँ से आप बाबा साहेब ले रहे हो वहां से सुभाष चंद्र बोस महिला तो आपको कभी नहीं मिलेगी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मुश्किल है महिलाओं को पट्टी नहीं ज्यादा वो भी ज़्यादा अगर थोड़ा झगड़ालू में महिला है जैसे हम हैं तो तो बिल्कुल नहीं पटेगी तो सावित्री बाई फूले का भी नाम अप्रोप्रिएशन में भी नहीं आता है मतलब अप्रोप्रिएशन लिस्ट में भी नहीं आता है और मैं बार बार ताकतों को पूछती रहती हूँ कि मेरे महाराष्ट्र के भीड़ेवाड़ा पुणे में सबसे पहली ऑल गर्ल्स स्कूल स्थापित हुई थी और वो इसी मंशे से स्थापित हुई थी इसी विजन से स्थापित हुई थी इसी कन्विक्शन से स्थापित हुई थी कि अलग अलग जात धर्म की बच्चियां एक साथ एक क्लास में बड़ी सोच शायद ये दुनिया की पहली स्कूल ऐसे होंगी शायद ऑल गर्ल्स मगर क्या हम इसको सेलिब्रेट करते हैं क्या हम उस, उस तरह उस मायने पे ये बात मानते हैं और दूसरी बात जब सावित्री बाई फुले और ज्योति बाई फुले पे घोड़े फेंके गए गंदगी फेंकी गई उनको समाज से बहिष्कार किया गया क्योंकि आप शिक्षण सबको कैसे देंगे आपको कैसे हिम्मत आएगी तब उनको पूना के किस आदमी ने उनको उनका साथ दिया पूना शहर के उस्मान शेर मगर हमको ये इतिहास हमको नहीं पढ़ाना है क्योंकि अगर हम ये इतिहास पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के बारे में भी छवि अच्छी हो जाएगी और नहीं जाएगा शेख की बहन फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले के स्कूल में पहली टीचर ये हमारा इतिहास ये संघर्ष पढ़ने वाले जानने वाले सब जानते महाराष्ट्र के रहने वाले कोई भी पुरोगामी सोच वाला शिवाजी को भी अच्छी तरह जानते हैं और ऐसे डांगे का भी भाषण जानते हैं जिन्होंने कहा था वर्कर्स के मिल के बाहर कहा था ऐसे डांगे ने जीवन में कि शिवाजी त्यांचे शिवाजी आमचे आप शिवाजी को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए शिवाजी क्या था क्यों था हम जानते हैं मगर हमने कहीं ना कहीं ये सब हिस्टोरिकल सिंबल्स को भी अप्रोप्रिएट करने दे दिया है and we need now to popularise a real history of not just the freedom struggle but of people's struggles Amar Shaikh जो पुवाड़ा गाते हैं आप भी उनका नाम जानते हैं हम भी जानते हैं मगर आम इंसान नहीं जानते उनको लगता है कि शिवाजी मतलब हिंदू राजा ऐसी बात ही नहीं और स्मृति रानी मनुस्मृति रानी सॉरी मनुस्मृति रानी जब पार्लियामेंट में भाषण देती है रोहित विमुला के शहादत के बाद तभी भी उन्होंने थोड़ा सा उनको टाइम मेरे लिए मिल गया उन्होंने बोला तीसरा सेटलमेंट ने जो शिवाजी पे पुस्तक लिखी थी उसके ऊपर उन्होंने लिखा था कि शिवाजी और अफजल खान की जो लड़ाई है वो हिंदू मुस्लिम से लड़ाई नहीं थी तो मैंने क्या गलत किया भाई मुझे फक्र है कि मैंने ऐसी किताब लिखी मगर आपको हर वक्त हर मौके पे झूठ बोल बोल के आपकी राजनीति दोस्तों 22 महीने में जो ये चीज सरकार ने की है कभी कभी I shudder to think that what will they do the next 36 months मतलब काफी खतरनाक चीज वो ऑलरेडी कर चुके और अभी भी 36 महीने कम से कम बचे ही है तो और क्या कर लेंगे और इसके लिए क्या हम तैयार है कि नहीं संघर्ष करने के लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल I think I believe it's a time to build alliances to build alliances across issues whether it is the women's rights, minority rights, Dalit rights, gay rights, Manipur, Kashmir, I think we need to build alliances. और हमें कहीं ना कहीं अपने कॉमन मिनिमम डिनोमिनेटर का सोच के राजनीतिक लेवल पे जो होगा होगा मगर सामाजिक लेवल के हमें अलायंस बिल्ड करके हमें संघर्ष करना अगर हम ये ऐतिहासिक मोड़ को नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है हम बहुत पछताएंगे बहुत पछताएंगे we might think we have the purest way of ideological thinking many of us believe that but I think let's not जज everybody by their purity just now let's just see who is on the broadly the right side. Right, broadly the right side might be the left side, but let's check who's broadly the right And let us have the sagacity, let us, itta हम थोड़ी गंभीरता से सोचें कि कौन हमारा दोस्त है kaun कौन हमारा दुश्मन और उसी से हम सामाजिक स्तर पे chalaye, चलाएं राजनीतिक स्तर पे संघर्ष चलाएं और चूंकि बाकी सब चीज़ के साथ साथ मैं पत्रकार भी हूँ मैं ये ज़रूर कहूंगी कि मैं पत्रकार दोस्तों से मैं गुजारिश करती हूँ कि कुछ न कुछ अपने पेशे से शर्मिंदगी दिखाई आप The Whether it can happen in the in the corporatized structure we have or not, I do not know. Then maybe we have to seek alternatives. But it is a matter of complete shame the way the media has today become just the official version of either the crime branch or the IB or the political class. Surely journalism is about something more than that. There has to be a space for the different ideas. Journalism has to be a conversation between the people, different people who are making different choices, different struggles that are making their voices heard and the media must reflect some of these voices. And if the media is not doing that इनको आप छोड़िए ना ये हम जब सोचते हैं ना कि इनको छोड़ देना है we have to shame them into believing that they have to be accountable to the democratic public. We cannot let the television channels spew venom in the way they have spewed Not all of them, but many of them. बार बार हम जब जाते हैं तो खासकर हमें दो तीन सवाल किए जाते मैंगलोर में भी है पता नहीं आप लोग मैंगलोर जैसी जगह जानते हैं नहीं but very caste very caste is very communal Rohit की शहादत के बाद तेरह दिन के बाद मैं वहाँ थी और एक कॉलेज में लेक्चर और एक सवाल मुझे पूछा गया and I think it was a deliberate question और मुझे जान के पूछा गया कि what you think about the beef issue तो I said I think about beef issue the same as I think about the pork issue उसके बाद आगे सवाल आया वो चाह रहे थे कि हम कहें कि I think everybody should eat beef that will be the headline the next day is that self things everybody should eat beef तो the way the media the way the entire public consciousness is being shaped is being shaped towards an agenda May 2014 के बाद जब मैं उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में घूमती नौजवान मुसलमान युवक मुझे बार बार ओवेसी के छोटे छोटे क्लिप्स दिखाना छोटे छोटे क्लिप्स ओवेसी के दिखाना I am not talking about Owaisi politics I just want give an example Bihar के बाद वो अभी कम हो गया वो हवा कम हो गया तब दिखाते तो मैंने उनको यही पूछा कि ओवेसी को सबसे ज्यादा चैनल कौन सा दिखाना which channel gives maximum exposure to Owaisi खुद उनके पास से जवाब आता था वो सांप पिछू का चैनल है रजत शर्मा का इंडिया टीवी और अर्नब ये दो चैनल सबसे ज्यादा स्पेस देते तो फिर मैंने उनको आगे एक बात पूछी कि 10 साल पहले 15 साल पहले हमारे शहर में ठाकरे थे हम भी ठाकरे से मुकाबला करते थे तो ठाकरे जब गंदे गंदे बयान देते थे तो उनके खिलाफ टीवी पे या अखबारों में बोलने वाले कौन आते थे या किसको लाया जाता था उस वक्त क्योंकि मीडिया कुछ ना कुछ शर्म देने वाली मीडिया थी कुछ ना कुछ डेमोक्रेटिक सोच की मीडिया थी दे वो positive as a issue between democratic politics and a sectarian bullying politics तो उसमें अलग अलग लोग आ जाते थे जिसको नीलूफा भागवत भी आ जाती थी एडमिरल रामदास भी आ सकते थे कोई भी आ सकती पुष्पा भाभी जी आ सकती थी ठाकरे के सामने आज अगर आदित्यनाथ बोलता है और जहर उगाता है तो उसके खिलाफ सिर्फ ओबेसी को बुलाया क्योंकि they want to positive it as an extreme Hindu as an extreme Muslim they do not want to positive as a constitutional issue as a democratic issue and as hate speech He has to understand the conspiracy of the media and the conspiracy of this vicious television that is playing this game. I remember when Muzaffar Nagar happened, Kadar Rana ki cassette बार बार play ki गई मगर Magar Sangeet Som ki cassette गोस्वामी Goswami ke में नहीं आई इस तरह की बहुत गंदी पॉलिटिक्स आज का टेलीविजन खेल रहा है आप हमसे बहुत ज़्यादा तेज है इंटेलिजेंट है ये पॉलिटिक्स हम थोड़ा सा समझ लें और इनके साथ हम मुकाबला करें in a democracy when we call the media the fourth estate, we have every right to tear them apart, critique them and discuss them if we feel that they're not performing their job. So I think we need to, just like the feminist movement would always go to the feminist media movement would always go to the media if they felt that the coverage was not proper. By not believing that they are the answer to everything, while seeking out our own alternatives, हमें मीडिया से सवाल करने ही चाहिए मुझे अभी भी याद है 1987 में आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर शायद जन्म भी नहीं हुए होंगे बहुत अच्छी बात है इतने नौजवान यहाँ पे हाजिर हैं एक सर्दी का इंसिडेंट सर्दी का एक बहुत भयानक इंसिडेंट देवराला में हुआ राजस्थान उस वक्त काफ़ी महिला के ऑर्गेनाइजेशन साथ में आई और उन्होंने मीडिया टीम भी भेजी मीडिया मॉनिटरिंग भी की और तगड़ा बहस क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने 22 दिन के लिए एडिटोरियल नहीं लिखा था देवराला पे और जब हमने उस वक्त दिलीप पटनाकर से सवाल किया था कि why did you not write an editorial for 22 days when a woman was burn alive on the part of her husband. They said we were waiting for a reaction from Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi spoke after 20 days, so we wrote after 20 That was the answer. So this manner of dealing with an issue, which is not dealing with the issue but dealing it with, with a power structure, is not entirely new. But it has got more vicious now with a very corporatized meeting. I've already got my crit, so I don't want to overstay my welcome. Thank you very, very much for having me here.